Ну, расскажи стишок какой-нибудь. Вырос, ест, белый весь, пешком в него не войти, на коне не въехать. Что и шевелись. На коне не въехать и ручками помахай. <laughs> Вырос, ест, белый О, показывай, показывай, рассказывай. в него не войти, на коне не въехать. Вот и там еще чего-то не подъехать, не увидеть, и нос поправить надо, и носом пусть, клюнуть. Пусть, пусть он станцует. Ой, таю, таю. Давай танцуй, Паш. Нет, он говорит, ой, таю, таю, дальше что? Таешь? Таю, таю. Пашка, не тай. Таю, таю. А, -а, -а тает, тает, Пашка тает. Та, -а иди ко мне сюда, тай, тай и, и подходи ко мне. Тай летаю, летаю, бедный, бедный мальчик, <laughs> бедный мальчик.